iPhone mo, 2,000 lang. Oo, oh, 2,000 na lang yan. Hindi mabuksan. Oo, oh, eh. iPhone hindi. Papaalam mo yan doon. Papaalam mo yan sa ano. iPhone ba ito? Mga iPhone yun. iPhone na? iPhone 7. Pwede na ah. 2,000. May 1.5 to, may 1,000. Ang galing na. Ang gita Good morning mga kabayan. Nandito tayo sa Carrefour Nili. Ah, dito sa may Yes Nili. Ah, nandito tayo para puntahan yung Nituri na murang bilihin na pwedeng ipabagahin mo sa Pilipinas. Ito yung signboard ng Carrefour. Dito tayo no, sa may isang Nituri na ito pwede nating bilihan. Dami nating mga kababayan din kasabay na eh maaga na nga tayo pumunta dito halos pagbubukas pa lang kaya try natin i-check nito para makita natin yung mga mumura ayan na sila oh sugod talaga to marami ding ano maraming dalang pambili to kasi Chinese New Year kaya maraming maraming hampaw o regalo sa mga mayari. Kaya tara sugod na tayo dito. Ito yung Nitori. wala pang masyadong tao no kasi medyo maaga pa. Kaya sana ay eh makakita tayong good item na pwedeng ipagbagahe sa Pilipinas no. Kaya balak natin magpapagahe. Kaya dito mura lang. Eh, may mga aham pa o gift check naman kaya gamitin para pambagahe. Yan no, yung mga kababayan din kakapasok lang din nila. Na excited din silang mamili din siguro. Kaya yun. Paraan. Yun o, dito banda eh, may mga relos dyan. yeah, mamaya tingnan natin yan. Dito muna tayo sa dulo, may pupuntahan tayo. Yung aking mother na naghahanap ng LB, no? Nako po, mother, nandito na yung gusto mo pala. Silipin mo na lang. Silip-silip lang muna ha, huwag mo nang bili. Ayan no, napaka branded talaga yung mga bag dito sarap ang regalo to kaya kung gusto nyong may regaluhan sa Pilipinas eh ito LB yung aking mother pala nako pag monetize tayo mother bibilihan kita ha ito yung LB na hinahanap mo ayun o oh, yung mga may mahal sa buhay na gustong regaluhan no oh, yung mga mother natin dyan ito ito yung LB marami maraming bago dito ngayon o. Oh. ayun o ang dami kaya kung gusto nyong magpabagahe o bibili ng pangregalo sa mga mahal nyo sa buhay, dito na kayo mamili. Oh. Mga branded pa yung mga ano dito. Halos kalahati na lang yung presyo na mabibili nyo dito. Kaya pumunta na kayo dito sa Nelly, sa Neturi. Ang daming bago ngayon dito kasi pinagtatapo ng mga Taiwanese uh, Chinese yung mga gamit nila o nagpapalit sila ng bago ito may mga relos din dito no kaya yung mahihilig sa relos dyan na uh, ito may mga branded na relo tigwa 1,000 na lang pwede itong pang regalo pang birthday gift yan o oh. zoom nyo na lang makikita nyo yung presyo dyan dito napakadami mga bago pa lang yung ano nila yung mga pang pinagdidispatcha ng mga Taiwanese ah, dito Pinab binibili rin kasi nila kaya binibinta lang ng mura ito napaka wow oh, may 800 na lang may 700 yung mga mahihilig dyan no oh. dito sa kabila naman ah, may mga G-Shock ah, ito ang dami niyan no? ang dami no? Ah, halos parang bago pa lang eh kaya sawa-sawa kayo ditong mamili. Yung mga mahihilig sa relos. Yan, may mga G-Shock pang regalo. Ayan, pwede nating bilihan yung mga mahal natin sa buhay, no? Mura lang. Kalahati na lang yung presyo pag uh, dito kayo namili. Kadalasan halos lahat ng branded na gamit na nandito, halos kalahati na lang yung presyo. Kaya maganda dito mamili kung may marami ka pang pambili no mura napakaganda din yung quality na parang bago pa rin naman eh kaya kung ipamimigay mo lang eh ikaw pwede ka na mamili dito at saka maganda naman yan mura lang may 800 may 1,000 may 1.5 kaya sugod na yung mga malalaking hampaw dyan o yung mga bonus nila no ang regalo nyo sa mga pamilya nyo kita nyo naman yung mga price dyan oh. gaganda pa parang bago pa lang parang galing pa sa ano sa mga store na nagbibinta ng G-Shock kaya sugod-sugod na pwede na kayong pumunta dito baka maunahan pa kayo iba-iba yung mga brands dito no? ay mga brand na relo at saka kahit na bag mga pangregalo na pwede pamigay sa ating mga mahal sa buhay no ano dito pa sa ano yun oh, may bag na 40,000 napamahal din to ah branded na bag hindi natin alam kung ano yan yun marami maraming bago dito ngayon ng mga kababayan natin oh, namimili din sila kaya punta na kayo dito sa Nitorino oh, kung may gusto kayong bili na pangregalo dito na makakamura talaga kayo dito Ayan, dito yung mga singsing na ano. Madami dito. Iba-iba. Yung mga kababayan natin na namili din sila. Yun o dito, ah, may mga laruan, may mga... Ayan, eh, may mga Nintendo dito na laruan. Marami, marami na kayong pagpipilian. Talagang magsasawa kayo dito sa murang bilihin na pwedeng pangregalo sa pilihan. No? na laruan yung mga mahal natin na mga anak na <laughs> naglalaro yan pwede niyang bilihan dyan yun ang dami sobrang dami ng ano dito pwedeng pang regalo yun dito may mga cameras na ano ayan may mga piece PS3 dito na pwedeng ipang regalo mura lang Ayan o. Oh. mura lang yung price niya. Pwedeng pamigay ito sa mga nag, uh, nangihingi ng regalo sa Pilipinas. Ayan, ang dami. O, PS3. 250 gigabytes. Ang gana nito sa gaming, no? Yung naglalaro ng PS3, no? dami marami dito kaya punta na kayo dito marami kayo mapagpipilian mga TV mahal, ah, mura lang yan o oh. may Apple desktop siya ano monitor yun marami marami dito may mga professional camera na pwedeng nga ano, yung nagkakamera o nag i-picture ng gamit yung mga professional camera ito mura lang 1.8 ah, mura lang may 1.2 may 3,000 napakamura lang pala dito yan, may mga amplifiers dito na pwede nyo ipabagahe din eh, no? sama mo sa box ayan, may mga ano may mga headset may camera yun, mga branded na headset na yan, punta na kayo dito. Pili lang kayo para, ano, marami, marami kayong pagpipilian. Tsaga lang kayong sumilip sa mga katulad nito. Silip kayo dyan kung ano yung, baka may magustuhan kayo na mura na item. Pwede yung pabagahe. Kaya yan, yan yung ano dito. Kailangan masipat, marunong kang sumipat. Boss, 300 Tingin-tingin na boss, murang-mura na. Oh. iPhone mo, 2,000 lang. Oo, oh, 2,000 ano na lang yan. Hindi mabuksan. Sa mga eh. iPhone, hindi. Papaalam mo yan doon. Papaalam mo yan sa ano. iPhone ba ito? Mga iPhone yun. iPhone na? iPhone 7. Pwede na ah, 2,000. May 1,500 na, may 1,000. Ang galing na. Ah, gita ah, ako sa nandun. Wow, mga luna mo na ano yun. Galing no? Ay, 400 na lang tong ano to. Ano? 380, hindi 300 300 lang no? Kasi yun din ihababagyan natin as the hop, as the hop, as the hop, Kayang ibabagahe no? Ano? Mura na lang oh. two iPhone 7 oh, ano magana po kaya yan magana po kaya yan magana siguro ngayon ayun iPhone tagi 2,000 lang 1,500 tapos TV 300 galing ng banat dito eh daming bago malapit na sa Pilipinas pa eh. oo oh, ubos to okay ayaw mabuksan ng mga iPhone wala, wala akong hilig dyan <laughs> Ang hi ka man, naka-vlog siya. Ayun. Hi guys! Naimili ng mga ano no. Mga sikahan pero ang ganda pa. Paano yan, boss? Walang... Sa Mangkoys, tingnan mo boys. Mangkoys? Oh, ah, sa, YouTube. YouTube? Mm. Oh, yeah. Subscribe kayo. Patuloy nyo kami. <laughs> Yan. Bye. Ano ka niya kabayan? Ha? Anong mga kabayan niya? Family ah, business. Ah, sa Taipei. Ah, sa Taipei kayo? Hmm. Layo ng lakad nyo dito, yun. Eh, Ito oh. nga dinaya namin eh. Ito, dinaya nyo. Ang mumura lang kasi ng bilihin dito eh. Oh. Ano? o. Ano? OFW dyan, punta na kayo dito sa ano, Nitori. Nitori, oo. Oh, no? Ang mumura ng bilihin eh. Yung iPhone nga eh. Dalawang libo na lang, no? Yung mga mahilig. May mahilig. sideline. Maraming cellphone dito mura. Oo, oh, kaya nga. <laughs> Ayos yan.